a halin yanzu dai zanga-zanga tana nan ta barke a garin abuja a inda suke zanga-zanga da cewa bawa buhari bai cika alkawarin shi ba inec bai cika alkawarin ta ba sannan kuma da yawa daga cikin suna bukata a yi musu adalci wasu ma suna da suna zanga-zanga akan cewa tsige musu shugaban inec kun ji INEC chairman must be fired. To idan idan na da dan uwa yaya ko kani mai shirin fita zanga-zanga ko kuma celebration din zaɓe zan ba shawarar kar ya fita. idan ka je ka ji ciwo ka karye ko wani abin ya same ko kuma a ƙarshe aka kai ka prison wannan dan siyasa da kake zanga zanga fa ba lalle ma fa san kana yi ba ma lalle zai duba ka asibiti sai dai a bankar da yan uwanka idan kuma dan uwan na ya nace ya nace siya fita to zan ba shi shawara ya zama dan kallo daga nesa ne su ganin raƙumin yara Allah ya kawo kwanciyar hankali zaman lafiya da wadata a ƙasar Najeriya Allah ya samu dace ba za a iya cewa korafin waɗannan jam'iyyu ba shi da tushe kwata-kwata ko makama a doka ba sai dai kuma ƙarfin korafin nasu bai kai a rushe zaben kamar yadda suke nema a yi ba dalili ko shine kundin zaɓe wanda ake kira electoral act abin da ya tanada shine idan aka gama zaɓe a aika sakamakon wannan zaben daga mazaɓa zuwa ƙaramar hukuma zuwa wato daga mazaɓa zuwa ward daga ward zuwa karamar hukuma zuwa jiha har zuwa Abuja. Shi Electoral Act ɗin bai tanaji cewa a yi haka ta hanyar Beavers ko kuma wato ta hanyar wato na'urar zamani ko kuma yanar gizo ba kwata-kwata dokar zaɓe ba ta tanaji wannan ba. Sai dai dokar zaɓen ta ba wa hukumar INEC dama ita kuma ta yi wato ƙarin dokoki wanda zai kula da yadda za su yi zaɓen a irin wannan ƙarin dokokin ne wanda ake kira guidelines a nan ne ita INEC sai ta ɗaura wa kanta alkawarin cewa za ta aika waɗannan sakamako daga mazaɓa ta hanyar amfani da wannan na'urar gizon to kuma sai aka samu yanzu an aika na wasu ma'aikatu na wasu mazaɓu ba aika na wasu mazaɓu ba to abin da su jam'iyyar PDP da LP da sauran jam'iyyu suke nema shine cewa da farko jiya suka ce a dakatar da kirgen kwata-kwata har sai an gama ɗaura dukkanin sakamako kan wannan manhajar kafin nan a zo a ci gaba da kirge wadda ba inda doka ta ce a yi haka ba inda doka ta ce ba za a iya lissafi daga ƙaramar hukuma ko jiha ko a abuja ba har sai an ɗaura a wannan manhaja da aka ce za a ɗaura saboda haka wannan nema nasu ba shi da su tushe a doka abu na biyu sai suka zo suka nemi cewa yau a ma rushe zaben kwata-kwata kamar yadda shi ma shugaba obasanjo ya yi irin wannan kiran to idan ma muka ɗauka cewa wannan doka ta wato tura sakamako ta yanar gizo ba a bi ta ba a ka'idar dokar zaɓe ba wai duk wani matsala irin wannan ne yake sa a rushe zaɓe ba sai an samu abin da ake kira substantial irregularity wato mummunan rashin bin dokar zaɓen sannan kuma sai wannan substantial irregularity din ya kai ya canza sakamakon zaben wanda dukansu ba wanda yake da awar cewa ko kuma ba wanda yake da hujjar cewa rashin ɗaura wannan wato takardu akan manhaja ya canza sakamakon zaben saboda haka a takaice korafin nasu bai kai a ce za a rushe zaben ba sannan kuma wato in ma a ce ya kai to ni dai a sani na shugaban hukumar zaɓe a wannan matakin ba shi da ikon ya ce ya rushe zaben Najeriya baki ɗaya haka kuma shugaban ƙasa da Obasanjo ya rubuta wa takarda shi ma ba shi da ikon rushe zaben Najeriya sannan kuma yanzu rushe wannan da suke so a yi sai a rushe kuma sai a zo a sake kashe wata naira biliyan arba'in a sake wani sabon zaɓe nan ma kuma wani ya ce bai yadda ba tunda duk zaben da ka yi sai wani ya ce bai yadda ba ni ina ga abin da ya dace shine waɗanda suke da ƙorafi su tattara ƙorafinsu su kai kotu kotu ta duba abin nan duba na tsanaki sannan ta fassara waɗannan sadarorin doka da suke cewa ba a bi su ba dalilin wannan a rushe zaben in ya so ita kotun in ta ga a rushe sai ta rushe amma ni a yadda na fahimci doka babu kotun da a duniya za ta rushe wannan zaben saboda kawai ba a ɗaura waɗannan sakamako a manhajar da ake magana ba. zuwa yanzu dai Babola Ahmad Tinubu ne ya fi kowane dan takara kuriya a inda yake jagoranta da ƙuri'o'i miliyan shida biyar. Baba Atiku ke take masa baya da ƙuri'o'i miliyan biyar da daya. Dira dai Baba Bola Ahmad Tinubu ya fi kowane dan takara yawan kuriya amma fa Baba Atiku ya fi kowane dan takara yawan kawo jihohi. Amma sai dai da yawan ƙuri'u ake amfani ba da yawan jihohi ba. Kuma a halin yanzu an riga da an san sakamakon zaben jihohi guda 35 a Najeriya ciki har da Abuja, jiha ɗaya ce ba a san takamaiman sakamakonta ba. wanda ko da jihar ta fito ba lallai ta canja tazarar da ke tsakanin APC da PDP ba INEC ta faɗi guda 25 ɗinnan da ku gani a sama sakamakon jihohin da kuma an riga da an san su amma INEC bata fito ta faɗe su a wajen da ake tattara sakamakon zaɓe ba su ne waɗannan su jihar da har yanzu ake jira sakamakon ta karasa karasowa yanzu inda ake tsammani shine Maiduguri to Allah ya je da mu alheri baki ɗaya Allah samu dace ya tabbata ba Bola Ahmed Tinubu ne ya ci zaɓe a Najeriya. That Tinubu Bola Ahmed of the APC having satisfied the requirements of the law is hereby declared the winner and is returned elected. Thank you. Ya samu ya ci nasara da ƙuri'a miliyan 8,794. Mai bin shi baba a tiku miliyan shida sai Peter Obi da miliyan shida sai kuma in jarabi su kusa da miliyan 1.4 zan yi amfani da wannan dama in taya daukacin yan apc da kuma babola ahmad tinubu murnar cin zaɓe najeriya kamar yadda inec ta faɗa sannan kuma alhini ga waɗanda ba su samu nasara ba mu ne babban fatan mu kuma addu'a mu shine allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka ya zama mafi alheri a najeriya ƙasar musulmi da Kiristiyan ya shugaba eh, Najeriya shugaba muhammadu buhari da ainihi sauran dukkanin ainihi shugabanninmu na ƙasa da sarakunanmu da mabiya addinai da mabiya mabambantan siyasa daban-daban da sauran jama'a dai musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu muna kira ga INEC saboda Allah da girman Allah da zatin Allah bisa adalcinsu da suka yi yi alkawali za su yi su wa girman Allah su bar zaɓen nan kamar yadda aka faro shi kada a yi kansil nashi domin abin da muka lura da shi da a ce ba don an ga alamar muslim muslim ticket zai kai labari ba da yanzu tuni babu irin wannan kiraye-kiraye duk wani bature ko wani baka fata ko wani ta kabila wanda zai fito talabijin yana ta miyagun maganganu yana soke-soke uh, abubuwa ne waɗanda yake an ce siyasa it is a government by the people to the people for the people gwamnati ce ta mutane an yi zaɓen na an ƙare ga wurare da yawa inda ake ganin cewa musulmin ne suke da ƙarhi a wajen amma an kashe su misali lagos kuma wanda ya kashe su nan ai ba musulmi ba ne amma duka an amince an yadda da cewa su suka yi galaba amma kawai saboda an ga alamu suna gwada musulmi suke kan gaba-gaba a cikin wannan zaɓe don haka yasa kowa ke sa baki yana kiraye-kiraye kuma nta din ma in ka kalle su ka saurare su ba su cika ma tuntuɓa wanda an musulmi ba balle a ji ra'ayin mutanen arewa ko musulmin arewa sai dai kawai a yi ta tuntuɓa su ƙabilun nan waɗanda najeriya duk wanda ya san najeriya tun 1960 wanda abin nan zamanin mulkin kai kowa ya san cewa in dai za a tsaya a yi zaɓe a yi botin tsakani da Allah wallahi baya da za a gama musulmi da wanda ba musulmi ba wurin ƙuri'a yaushe ni da ina da mace hudu ina da 'ya'ya sama da ashirin wani na da 'ya'ya sama da talatin wani sama da arba'in a gama mutumin da yake shi mata ɗaya gare shi da ɗane ɗaya ko biyu ya bari haka nan ya shirya mu kai ne family planning ya za a yi da ni da shi tsawon shekara goma a ce kuma masu da ƙuri'a iri ɗaya za mu samu ba za mu zama iri ɗaya ba saboda haka muna kiransu mun yi ta haƙuri tun lokacin da aka ce an kawo muslim muslim ticket ake ana ta jihon musulunci da maganganu da abubuwa mun yi haƙuri mun sa ido yanzu kuma an zo an yi zaɓen nan an ce kada mu fito mu yi magana mun yi shiru yanzu kuma an yi zaɓen nan an ga alama musulmi su da su yi galaba a nigeria kuma an tashi ana son a soke zaɓe dama haka aka taɓa yi abiola musulmi ne kingibe musulmi ne to tun wadda an haga cewa sun doshi can ya zaɓe na najeriya aka yi sauri aka soke shi yanzu kuma gashi ana ƙoƙari a fito da irin wannan tsari irin na wancan muna roƙonku saboda allah da zaman lahiyar ƙasanmu da kuma haɗin kai na ƙasa gaba ɗaya tunda dai mu dai ba mu muka kawo siyasa ba turawa su suka kawo siyasa kuma da suka kawo ta sun ce siyasa ce wadda majority kare da board kuma an riga an sani ba sai an yi magana suwa ke da majority ba a Najeriya don ma dai an yi sa'a ma kawai an rarraba kanmu daban-daban ya zama na wa'in gana wanga fati wa'in gana wanga fati inda a ce yanda su kasashensu suke haɗe dunkule wuri ɗaya mu haka muke ko isa gwadawa amma an isa a yi har wani ya zo ya magana saboda ka don Allah muna roƙonsu na farko muna kira ga a zauna lahiya Najeriya duk abin da zai jawo haɗa ko zanga-zanga ko hitina ko tashin hankali don Allah muna roƙo da kada a yi shi na biyu kuma muna roƙon a bar zaɓen ga ya ci gaba wanda duk Allah ya ba nasara a tabbatar da shi a matsayi ya samu nasara don muna kiyaye muna lura da miya na aka nuhi da komai ake son a kai gare shi muna roƙon Allah ya ba shugabanni ikon yin adalci da gaskiya da kuma tabbatar da nasara ga wanda duk Allah ya ba nasara don farkon siyasan nan masu addu'a sun yi cewa wanda du'a alkhairi Allah ya bashi nasara Allah shi taimaki musulunci da musulmai kullum haka addu'an da ake yi kenan to yaya kuma Allah ya gwada abin nan so ƙaunar shi da son shi ga musulunci kuma a dawo a yi ta kawo maganganu ƙabli da ba'adi ana son in wanda duk yayi magana ma sai a sa wasu marasa ruhin addini marasa mutunci su bi su ta zagi su ta cin mutuncin mutane to babu shakka mu zagi ba shine gabanmu ba abin da a gabanmu shine mu ja hankalin mutane a bari zaben nan ya ci gaba kowace jiha ta kawo ƙuri'anta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 Bura ku jira kunnen ku. Na san da yawa daga cinku ba ku zaɓe ni ba. Kuna nan cikin takaici. Ɗan takarar ku baya inda nake. Wannan mata take bayan dariyar take tsala hannayen nan tana bayanin abin da yake faɗa da attitude. Mu je zuwa. Mhm. mu zuwa na fuskanta kuna cikin bacin rai takaici da haushi a takaice da inda baka zaɓi babola ahmad tinubu kuma kana bacin rai saboda ya zama shugaban kasa to fa da kai ake to allah ya ji shemu alheri ala samu dace yes. and returned elected.